Возможность для российского спрута стать легким танком, Индия объявила о заказе на сотни машин нового типа. В российской среде, специализирующейся на военной тематике, давно ведутся споры о том, может ли самоходная противотанковая пушка 2 «Спрут СД», предназначенная для ВДВ, рассматриваться в качестве легкого танка. Теперь появилась прекрасная возможность проверить это. Заказ на сотни танков – Индийская армия уведомила рынок вооружений о намерении приобрести 350 легких танков весом менее 25 тонн. Как полагают военные обозреватели, желание военных получить данный тип техники возникло после столкновений с китайскими войсками в Тибете. Они рассчитывают обзавестись легким танком с многоцелевой, модульной и модернизируемой системой вооружения, способной бороться с различными угрозами. Новая машина должна нести несколько видов оружейных систем различного калибра для ведения стрельбы по наземным и воздушным целям с различным калибром и с дистанционным управлением видимо. Речь идет об интеграции с различными углами огня пулемета ПВО и орудия в единый необитаемый боевой модуль. Танковая пушка должна быть способна вести стрельбу ПТУР и применять современные и перспективные многоцелевые умные боеприпасы. Машина должна иметь вспомогательную силовую установку, подогрев, блок контроля окружающей среды, средства защиты от бла, сетевую поддержку. Удовлетворять заказ нечем. В настоящее время на мировом рынке имеется несколько компаний, разработавших концепцию легких танков. Изделия на гусеничном шасси создали, в частности, BE Systems, General Dynamics и Elbit Systems. Армия США запустила программу МФЭ для создания легкого танка для ВДВ. Два опытных образца уже поставлены военным для проведения испытаний. General Dynamics разработала изделие, снаряженное 120 или 105 пушкой и броней, аналогичной, как утверждается, той, что имеется у стандартного АПТ. Однако оно не вписывается в весовые габариты индийского тендера. Масса машины составляет около 30 тонн. По этим же причинам отпадает легкий танкл весом 18 тонн от BE Systems. Машина построена на основе платформы М8, модернизированной с использованием зрелых технологий БМП КВ-90 и Брэдли. Отсутствуют данные о массе израильского легкого танка «Сабра», созданного на базе испанской гусеничной платформы «Аскот». Но можно предположить, что его вес превышает порог, обозначены индийцами так как масса Аскот составляет 26,3 тонны, и это без учета утяжеления БМП в процессе ее трансформации в танк. Аналогичным образом обстоит дело со средними танками К-21-105, разработанным в Южной Корее на базе БМП К-21 весом 26 тонн, и турецким Кэплон Маунт 30-35 тонн. Таким образом в данный момент на мировом рынке отсутствуют изделия, способные удовлетворить спрос индийской армии. За одним гипотетическим исключением, в России разработана противотанковая платформа «Спрут» СТ массой 18 тонн. Однако данная машина имеет обитаемое боевое отделение, что потребует ее перекомпоновки. Сможет ли российский спрут стать легким танком, покажет ход торгов вокруг только объявленного Индией заказа на поставку сотен машин нового типа. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.